per nosaltres era important eh, que crear aquest codi ètic per, perquè també tingués un efecte eh, preventiu, eh, per enviar un missatge molt clar als eh, eventuals corruptes, de que no hi haurà descans eh, contra ells. Crec que és una exigència que prové de la ciutadania, que ens demana que mm, tinguem institucions que estiguin a l'alçada d'aquest eh, reclam de major transparència, de regeneració de les eh, institucions, i en aquest sentit el Codi Ètic és segurament la, la peça més, més fonamental.